в горшке цветов У окна сутулица друзья на улице. там внизу жить. там, я здесь. букашке цветов у окна сухо.